Ποιος, είναι αυτός. Ε, ποιος είναι, βλέπεις τίποτα. Ε, ε, δεν βλέπω. σοβαρά θα τις Τι Εμένα με έχεις βάλει. Εγώ σε Όχι, όχι. Ποιος σε Böyle bir... Şu şövalye gibi ya. Evet. O şeker gibi. Şekerden. Pamuk yedi karikiri oldu herhalde. El Miguelazo. Sí, de este te ¿Eh? Y de te ¿Tú qué lo No En el fondo. Así lo vez. lo vez. ذاك ساكن كذا مو ساكن كذا يكون فرق يا يكشي يكشي يسكنه